the city, Sparta, Bandit, Sheriff, Poison, Virus, Junior, Pinto, na matini na magoe tumemo na madem tukisanga tukiban tunaacha tu mastam tunaacha tu mastam Mbogi na wa baba, mbogi ni wa mama, wengine ni washada, wengine ni wajaba, tunawapenda wote hadi wa vijana. Ngumi ni big zim, nazipigwa dingli sababu tumeponda kuwa dogo kwa sababu tumeponda ponda bonda nyuarazi bonda mtakuja hapa mtakula tu kingoreni kijama kishada kidire matute kutotoka matingli magava kusere na mashada kusere na mashada yankuwatoka kwa sababu tumeponda

wangwai timi medina arena tukiwasha namepeti wangango wamebleki wametoka hadi toja wakibanja kuwatoka ndio rada tumemogdi tukisefu mimi kama bandit huwa silalishi tukimedina warena tukisafisha warazi kabari tukisonga design ya warena ah,

Virus, Poison, Bata, Junior, Hitman, Bana, Bandit, Bandit.